منتخبش يعني. علاش؟ شفنا منهم يا اخي تراه شفنا منهم ما عرفتش نصوت ابسط التصوير هذا مثل الحبس بدل إيه، ما بدل حتى شيء كل نفس الموضوع ما صار كل صالح ما مثل المرنقيه انا العشيه انا ما صوتش والله مقاطع الانتخابات هنا علاش ما هبيتش علاش ما هبيتش ما لقيتش انسان اللي كف آه، نعطيه صوت ما عندنا ما نصوت نحن نصوت نحن وصوابعنا الباب اه ما صوتش خويا ها آه. معليش ما صوتش خاطرك تشوف فينا تحت حشك الهم نصوتوا يخلوا القلالة ويمشوا ويمشوا للاخرين مش هو معقول ما فما حد يخاف على حد ما صوب ما عملت شيء ها ما عندي شيء شكون باش ننتخب ننتخب الباجي انا هو الباجي شكون اخويا النهضه هذه ما حد شيء كلها بصاص كلها سراق شكون باش تساوي كلها كي بعض كلها تعب على الكرسي مش لاهين بينا نحن معليش صوت نحن نخافوا منه الحاجة صوت آه، كرتوش او آه، رشه وكل واحد يجيك بحاجه زي ما خويا يضربوا ناس صويرخ سكول انا قاعدين رايدين خيرك ما حتى حد يعجبك حتى واحد ما يعجب اللي كلها كي بعض منتخب حد انا عايش وحداني وديما نبقى وحداني